ऐसा करते हैं दो लोग वो ये ये दिखा अरे एक ये है अच्छा, देखने कूद के जा समझ गया मौली नहीं है मौली नहीं क्योंकि मैं देता हूँ आप आप आप लेट के पीछे हो जाइए लेट के पीछे हो जाइए आप घास पे हैं आप घास पे हैं आप हाँ यार कपिल वाह वाह दोस्त वाह We are number one. वो